I like most about Cebu the scenery and the culture. I like that everybody knows each other and we're almost all family. It's like a very knit community. I like it. Learned all kinds of languages in school, but only not Papiamento. Nou, we hebben heel veel gezien. We hebben met heel veel eh, mensen gesproken, veel organisaties. En daarna zijn we naar scholen geweest. We hebben gesproken met kinderen op de basisschool, op de middelbare school. En de indruk is dat er hier heel veel gebeurt, maar dat het toch soms voor kinderen moeilijk is om de juiste hulp te krijgen. Dentists don't want to stay here because it's, it's like a small community and I guess I don't really know. So, but I hope they find one because we really, really need a good one because the last one they made like, they did it really bad, like cleaning teeth and different things. Nou ja, we horen, want dat hebben we ook gehoord. En dat zijn we natuurlijk ook gaan vragen bij de mensen die erover gaan. Dus we horen dat dat opgelost gaat worden. hope she does something <laughs> because most of the time when people come from abroad, they come, they ask us a bunch of questions, they leave and never come back and nothing ever changes. So I just hope she does something. Nou, we zijn hier dus nu geweest en we hebben een aantal concrete zaken. Daar gaan wij mee aan het werk. En dat hopen we dan op te lossen. En wat we hopen is dat als kinderen met dingen zitten die ze hier niet kunnen oplossen, dat ze contact met ons opnemen. En dat kan dus via de app of via de mail. Dat gaan we echt uitzoeken, hoe we dat het beste kunnen doen. It's really good so she can help the children that have problems at home. That she can give them the card so the children in the school can phone them to ask them any kind of questions that they have.